За би энэ гişүүдийн ярьж байгаас бас нэг хэдэн асуудлыг тодруулъя гэж бодож байгаа. Ер нь бол их хурлын дарга ярьж байгаа үнэлдэ өмнөх хуулинд бол э, нийтийн хэрэглээний зам, дагансан хэрэглээний зам гэх юм ялгаатай. Дагансан хэрэглээний зам гэдэг нь юу гэхээр уулуурхай төшгөлсөн ч гэдэм одоо энэ багнуур чиглэлийн тэгээд энэ хойшоо төмөртөө баянгуулын чиглэлийн замыг хилээд байгаа. Тэгэхээр энийг бол шинэ хуулинда тусгай хэрэглээний гэж оруулж ирж байгаа мэн гэж ойлголоо. Дээрээс нь тэр хэн сэргэлэн гишүүний асуудалгаа газар өмчлөх эзэмшүүлэх гэдэг дээр бол тийм юм бол баг байхгүй бах. Ялангуяа энэ юуны түншлийн гэрээгээр баригдаж байгаа төмөр замын одоо хувьд бол ашиглах гэж орж ирэх ёстой. Тэгэхээр тэрүүгээрээ явах хаа гэж бодож байна. Дээрээс нь бол энэ инквер гишүүний ярьж байгаат би яг санал нэг байна. Бид энэ хуулийг өнөөдөр баталж болноо. Энэ бол 49 оны гэрээгээр Улаанбаатар төмөр замд үйлчлэхгүй шүү. Энийг одоо манай юу яа мэдчихэж байгаа юм үстэй. Ер нь бол цааш одоо өнөөдөр энэ манай Монгол талын одоо юу н ерөнхийдөө одоо юу гэдэг Улаанбаатар төмөр замыг төлөөж байгаа одоо энэ өмчлөгийг төлөөж байгаа сайд байна. Ер нь цаашдаа бол одоо энэ Улаанбаатар төмөр замын нийгмийн байгууламжуудыг улс аймаг сумн одоо тэр дайны өнгөрч байгаа юуг нь ингэж улс өөртөө авахгүй бол энэ ингээд хоёрын хооронд ингээ хаягдчихсан. Тэгээ энэ нь өөрөө төмөр замынгаа төмөр зам нь одоо Улаанбаатар төмөр зам нь энийг дааж давхаа байчихсан. Энэ чинь социализм биш шүү дээ. Тэрийн зах зээлийн журмаар нь ажилуулдаг болохгүй бол ингээд цаашдаа Улаанбаатар төмөр зам чи ингээд дампуурах юм уу? Яг хөдөлгөөнийх нь улсууд нь 9 мянга байдаг. Үлдсэн одоо нийгмийн одоо энэ байгууламжид ажилтдаг улсууд шүү дээ. Тийм учраас энэ одоо бол жишээлбэл одоо өмнө нь одоо энэ дорн говьт байгаа төмөр замын эмнэлэг сургуулийн дээр чинь бол бүгдийг нь одоо аймаг автсан байгаа. Тэгээ одоо цэцэрлэг цэцэрлэгэн төмөр замдаа байд юм шүү гай. Цаашдаа бол одоо энэ Улаанбаатар төмөр зам эмнэлэг цэцэрлэг сургууль тэр барилга байшин барилга одоо контор одоо барилга барьдаг юм дээрээс цаашдаа салахгүй бол энэ байдлаар яваад бол урагшлахгүй шүү. Энийг одоо яам санаачилж одоо энийг Оросын талтай яриад энэ нийгмийн байгууламжуудаас нь салгаж жинхэнэ одоо төмөр замын үүр гүйцэтгэх ийм утга учираар нь ажилуулах ёстой гэдгийг бас бодолцох хэрэгтэй баха гэж бодож байна. За хоёрдугаар туулам би бол энэ энэ ажлын хэсгийнхэн ч бас зөв ярьж байна. Энэ хуулийн дээрээ бол одоо юу үйлчлэгээ үзүүлэгч, суурь үтсийн үйлчлэгээ үзүүлэгч, тээвэрлэгч хоёр хоёр тусдаа байна гэнгээ заачих. Тэгэхээр наадах чинь вэ штэ юу гэж харагдаад байна вэ гэхээр хэдий доор нь одоо төр хувийн хвшлийн түншлэлээр одоо энэ гэрээгээр одоо түншлийн гэрээнд тусгсан байна гэд. Гэрэвэл гэрээ. Хуулиндаа энийг зааж өгөхгүй бол гэрээ хамаагүй хуулиар явна гэвэл үндсэндээ энэ Монгол улсад төмөр замын ийм дэд үцвцээр хөрөнгө оруулах хүн дахиж орж ирэхгүй шүү. Тийм учраас бүр тусад нь за төр төрийн өмч давмгайлсан төмөр замын суур бүтцийн үйлчилгээ үзүүлэгчд нь тусдаа тээвэрлэгч нь тусдаа гэж заагаад энэ орж ирсэн концепт чинь зөв. Гэхдээ 24-ийн 3 дээрээ бол нийтийн зориулттой төмөр замын одоо суур бүтцийг төр хувийн хвшлийн түншлэлээр барьсан тохиолдолд төрийн өмчлөгийг шилжүүлэх хүртэлх хугацаанд нь хувийн хвшлийн түншлэгч нь суур бүтцийн үйлчилгээ үзүүлэх тээвэрлэгчийн үйл ажиллагаа эрхэж болно гэж ийм альтернатив хэлбэрээр За хариулчих тэгээ дараа нь тодруулж сууж болно. За Жадамбин Батард нэг шүүрэл. За энд э, нийтийн хэрэглээний зам э, дагнсан хэрэглээний зам дурд нь байсан эдэр гэж байна. За яхаа үг үсгний хувьд бол жишээ автовер дээр бол э, тусгай зориултын зам гэж байдаг. Энийг бол нэг шаблон, нэг стандарт руу нь оруулж байгаа маа. Анх орж ирсэн хууль бол ерөөсөө үндсэндээ энэ хэдэн төмөр замын хүмүүс ойлгодог. Улаанбаатар төмөр замынхан ойлгодог. Тэгээд Оросын хуулийг дуурайсан, Оросын хуулийг хуулсан ийм хууль байсан шүү. Ажлын хэсэг дээр бид ярьж байгаад төмөр замынхантайгаа ярьж байгаад хэдүүлээ яг стандартаар нь ойлгож сурыг. Зүгээр гадна одоо ямар ч хамаагүй Монгол улсын иргэн төмөр замын хуулийг уншихад ойлгогдох хэлбэрлүүнд оруулъя. Тэр хэдүү янзын технологийн үг үсгнээсээ хэдүүлээ салъя. Ерөнхийдөө стандартлуу нь оруулъя. Бусад тээврийн стандарт хуулиуд ямар байна тэрний үг хэллэглүүн хөдөлөө оруулъя гэж ярьж байгаад манай төмөр замынхын бас тодорхой хэмжээнд зөвшөлтсөл хийгээд энэ хууль бол заваргал 50% болоод үг үсэх нь бол өөрчлөгдөж орж иж байгаа шүү. Өөрчлөгдөж орж иж байгаа шүү. Бүр энгийн болж байгаа шүү. Зүгээр энгийн таа бүхний анги харж байгаагаар бол төмөр замхаар гайхалтай айхтар болгоод үзэ тэнгэрийн одоо сансрын хэмжээнд аваач 50 тэгээд одоо жишээ нь төмөр зам барих зөвшөөрлөг хүртэл засгийн газар нь олгоод идэг ийм хууль орж ирсэн шүү дээ. Энд чинь төмөр зам тавих одоо өнөөдөр бид нар чинь 400 гаруй километр төмөр зам тавьчихсан өөрсдөө тавьчихсан шүү дээ. Яах гэж тэрийг чинь засгийн газар төмөр зам барих зөвшөөрлийг тусгай зөвшөөрлийг засгийн газар олгож явах хэрэгтэй. Мэргэжлийн байгууллага нь олдоо, мэргэжлийн яам нь олголдоо. Ингээд бид нар юмыг аливаа юмыг хүндрэлээс нь гаргаж энгийн либералчлсан одоо энгийн зүйлүүд нь оруулах хэрэгтэй шүү дээ. Энэ хууль чинь тэгж зөрч одоо энгийн болж орж иж байгаа хууль шүү. Ерөөсөө тээврийн хууль ямар байх ёстойг тэр лүү орж иж байгаа энгийн болж иж байгаа цоош нь хууль юм байгаа шүү. Хоёрдугаарт дэлхийн сахан гишүүнийхтэй би нэг зүйл дээр нь санал нэг байна. Ер нь бол яг хуу хувийн хөвчлээ бид нар өнөр бол хамгаалах ёстой. Миний голд барьж байгаа зарчим чинь хувийн хөвчлэг хамгаалахгүй бол дараа нь бол мэдээж төр дандаа юмаа хийн гэж байгаа бол бид хэдэн зуун хэдэн 10 жил одоо хойшлогдоод хүлээгээд явж байгаа. Тийм болохоор хувийн хөвчлээ бид нар хамгаалах нь зүйтэй. Гэхдээ Энд чинь бас нэг бодолцохгүй бол зарчим гэж зүйл байгаа шүү дээ. Тэрийгээ хэдүүлээ бодох хэрэгтэй юм. Түүнээс ш одоо гөр бүр болохгүй бол даваа ирэх олгоно гэж биччихээ л дээ тэгвэл. Би тэрнээс чинь зарчмаас л оо хазаагаад байгаа. А түүнээс миний зарчим бол хувийн эвсдэл тэр тусмаа концессор хийх тэр хувийн эвсдлийн түнсний гэрээнийхээ дагуу тодорхой хэмжээний зохицуултыг хийнэ гэдэг дээр миний хувь бол 100% зогсож байгаа. 100% зогсож байгаа. Энэ хуульч тэр либералчлал орсон Манай хамгийн том либералчж байгаа иргэний нисгийн асуудлууд байж байна. Автер бол тэр чигээрээ либерал болсон. Дандаа хувийнхан одоо хувийн тээврийн хэрэгслүүд ажиллаж байгаа бид нарсээ өөрсдөө тэр шүү дээ. Гэтэл энэ хуулийн дээр чинь жишээ нь одоо машинист гэхэд Улаанбаатар төмөр зам машинист одоо сургадаг юм шиг л ийм хууль л байгаа шүү дээ. Үгүйс машинистыг хаана л бол хаана хийж болно шүү дээ. Хаана л бол хаана сургаж болно шүү дээ. Улаанбаатар төмөр зам урд тал дээр тэр машинист давхчил байдаг, хоонч давхчил байдаг. Ингээ бүх зүйлийг чинь энэ чинь либералчлаад орж иж байгаа юм байхгүй дог нь бол. Хуулиа сайн уншвал энэ чинь урдны хуулиас ингээд яваад үг үсгэн магадгүй зөрсөн байхаа. Би бол зүгээр энгийн тээврийн үг үсэг лөө оруулсан шүү. Тээврийн одоо энгийн стандарт руу оруулсан юм байна. Тэгээд дотоодын тав хүмүүс сайн үзээрэй гэж баярлалаа. За одоо Баруун хүүгийн дэлгэр сайхан гүшүүн тодруулж байна. Яг зүгээр би ийм л юм хэлээд байгаа юм л тэр 24-ийн 3 дээр төмөр замын хувийн төр хувийн хвшлийн түншлэлээр одоо энэ гэрээгээр гэрээн тусгасан байна гэж ингээл товчхон хийцсэн ямийг задлаад ингээд ер нь бол төмөр замын суурь үтсийн үйлчлэгээ бол одоо юу эзэмших хувийн хвшил эзэмших хугацаа түншлэгч нь эзэмших хугацаанд суурь үтсийн үйлчлэгээ үзүүлэх тээвэрлэгчийн үйл ажиллагаа эрхэж болно гэдэг юмар л нэмээд оруулчихъя л гэж байгаа. Тэгэж байж одоо нөгөө дэд үтсих компани гадны дотны хөрөнгө оруулагч орж ирнэ үхээс биш өө суур үтцийг би эзэмших юм байна. Тэгээ ахаад одоо дээгүүр нь одоо тээвэрлэгчийг тусдаа одоо өөр компани хийх юм бэ гэд явах юм бол хэн ч энийг хөрөнгө оруулахгүй. Учираас энийг ингэж болно гэдгийг хуулинд нь хийж өгжөөж гадны хөрөнгө оруулагчийг татан шүү. Зүүн баруун одоо За Жалмын Батар нэг шүү. Төрөө тэгтээ сандаралхан байхгүй шүү дээ. Бүү сандарал да. Төрөө дараг хилцсэн шүү дээ. Энд дээр чинь болоод гүйцэн боловсруулах өдөрдөмж өгсөн. Хэдүүлээ гүйцэн боловсруулал ороод ирэл да. Тэ? Баталгаажуулах гал араас нь бүр одоо мэрэгэ чармаагаад хичээгээл явчих. Тэгээ гүйцэн боловсруулахаар авчи болж байна. Ер нь бол зүгээр зарчмыг бол би ойлгож байгаа шүү дээ. Зарчмыг ойлгож байгаа. яг тухайн хөндөгдөөгүй залтлахаар бас энэ за бөхчлөөний продукт. За. За тэгэхээр